E aí pessoal, então vou mostrar aqui é, Tô aqui na cidade de Horgadado, Mar Vermelho e eu contratei esse esse mergulho de cilindro de snorkel na verdade custou 150 reais dois mergulhos de meia hora e é o dia inteiro passeio de barco, eles te pegam no hotel, dão almoço então é muito barato vale a pena. A gente tá dentro aqui do resort para ir pegar o barco. É só a galera turista. E essa cidade que Hurghada, ela fica no leste do Egito. E essa visibilidade é perfeita da água, é água azul cristalina, assim, tem uns recifes de coral gigante, umas cabeças, peixe, é, tubarão que não morde, tartaruga, corais, peixes de tudo que é cor. Aí são os resorts muito bonitos. E vale realmente a pena e é, meu áudio aí não saiu, eu tô falando agora pode ver que estava ventando bastante na hora que eu fui, que a gente foi sair, né? Mas olha a cor dessa água, é realmente muito linda. É, pessoal, esse aqui é o barco que a gente vai, a gente tipo, vai uma hora mais ou menos para dentro do oceano. Ali vocês podem ver o pessoal preparando cilindro, são muito profissionais, apesar do preço baixo, não quer dizer que é de má qualidade, sabe? Os caras são muito profissionais, e se tu mergulha pela primeira vez, eles seguram a tua mão o tempo todo te ensina as técnicas de descompressão, do, tem que, né, que tu sente o ouvido é, e também para retirar água você entra na, no negócio do snorkel é um pouquinho de água, sargaço, né? Que alimenta as tartarugas marinhas. Aí então a gente já tá saindo, ó. Pode ver o barco se deslocando no fundo da cidade de Hurghada é cheio de resorts, hotéis, olha só, cada um deles um mais bonito que o outro contrastando essas coisas brancas, amarelas da areia com o azul cristalino do mar. Então é tudo muito lindo, vale a pena todo mundo ir. E, e então tem os faróis aí, tem os recifes de coral, as cabeças de coral, muito lindas, cheias plantas animais. Aí vê os contrastes, olha só os, os resorts. Cada um tem umas prainhas particulares, então se tu quiser ir, tu paga mais ou menos 10 reais para frequentar e tu pode. E tem umas praias que são públicas também tu pode. Então fica a tua escolha, tá? E nesses resorts tem umas festas, depois tem umas músicas, então é legal às vezes tu, tu pagar e tu fica o dia inteiro na praia ali dos resorts e tem música, badalação e tu conhece um monte de turista. Então aí eu tô indo ali pro, pros pontos de mergulho, tá? tem uns uh, buracos azuis que eles chamam assim, de coral, assim. então tu mergulha nesses buracos. Vocês vão ver as fotos depois, minha câmera não é muito boa, é uma câmera GoPro, então eu bati umas fotos dentro da área, fiz umas filmagens, mas não dá pra realmente ter a noção de como é bonito só pessoalmente. E o é, áudio não ficou bom, então eu tô falando aqui agora. Então vocês podem ver e desfrutar é, essas paisagens lindas. Olha só a cor dessa. Então pessoal, é isso aí fiquem vendo e qualquer dúvida fale nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e, e é isso aí, valeu. Thank you. Thank you.